sonics San Luigi 2022 y ya no sé qué hacer cuando la gente en mí dejó de creer. Las voces de mi cabeza me dicen que nada voy a ser, pero les mando callar con una colabo con Luigi. Mi carrera va a despegar. Trabajando día a día, solitario, sin compañía. No la necesito, soy mi propia guía. Esto va dedicado para toda la gente que de mí se reía. Un día eres mi música en todas las sintonías. vida te vendrá de manera fácil, así que es muy importante tener la ventaja. Y yo por eso he dejado de drogarme, ahora estoy full focus on the music I'm starting. La gente dice que me estoy obsesionando demasiado con este proyecto que estoy creando, pero voy a llegar muy lejos y eso yo lo sé. Y para todo el que me escuche, no te rindas nunca, joder. 1, 2, 3 y 4 El tiempo pasa rápido y no encuentro un momento para el descanso All the rappers in the industry that are blowing away Just give me some time and I'll also be there So never give up, please keep on the fight Let's lead this place on fire Keep grinding until the moment you find the happiness that you deserve for living this life Yeah.